förut hörde du det där Dolphin-skrattet. Han är död. De är ju vilda! Masshuggen är vildare! Aj! Vi har dem en. Paul är död! Ser det här bomber? Han dödar dem. Han är vild. Vad fan håller du på med? Där är den sista. Jag... Kan du sluta vaska eller? Nej, jag kan inte sluta vaska för vi har 1,6 KA här. Jag, jag, jag, ska, jag ska sätta mig och kolla på en film. sen. så det, det smälta Hörru, det är fan mig typ inte... Okej, okay, jag vet inte hur långt det är kvar på alltså- White. Oho! Vem fan är... Frågan är till... Frågan är till... släpper de mot mig. Jävla norrlänning alltså. är kommer. Jag kan ha explosive arrows också. Jag vågar inte. inte alla. Jag är väldigt dålig med explosiva... Eh, jag dog av en zombiejävel! <laughs> Fan vad dåligt! Inte ens 7000 skott kan... Det kan man gå och lota med, jag hade jävligt mycket. Jag sprang bara genom en buske då och bara äh, hörde jag en klo typ komma i mun på mig. Det är hokus pokus med en bil. Såg du det? <laughs> Jag såg det! Oh my god! Ja, jag ska bara ta sönder. Vi lockar bara Men dö för fan inte, skicka en bara. Del Denier. This is me. Oh! Me. Oh! Oh! <laughs> this is not okay, freedom. Erat, erat. erat, nu måste du bli här. Kolla på Look at this Mika. Kolla på dem. Okej, ska vi... Ska vi... Elliot, Elliot, kom. Det är så här, kom, spring och hoppa ner här. Sen ska vi alla kasta, va kasta varsin nade och du ska försöka dodga. Jag har ingen nade. I am not sleep. Jag har ingen nade. Du är sånt där typ Isis. Alak bara straff. Run. Kolla. Alla får no-scope honom, no-scope honom. Okej, okej, okej. oh, jävlar, här var det en klan. I don't have anything, but yeah, keep wasting your ammo like a retard, have fun. Are you having fun with Så det är rätt, rätt lite skit de bara kastar upp för. RIP, gjort söder med lag. Så lag jag. Mitt Nej, inte med. Fast det är fan också. Jag är här 20 FPS. Har du 20 här? Ja. Dags att köpa nytt grafikkort. Oh my! Wait, wait, two seconds. Jag vet inte för att eh, det är bara när det är såhär, Alltså när det är okej okay, utan bara Oh my god, you guys are so fucking terrible. Ja, jag har 60 här. Holy shit dude. Ingen aning. <laughs> Nej, förlåt alltså. Oh fuck, yeah. Ja men det gör ingenting ändå om Den där björnen hade kunnat tagit ut hela gruppen. Ja men kolla här, kolla här, kolla, ser du? Jag är slå, björnmästaren. Slå, ah. slå, slå, slå han. Björntämjaren. Kom igen, fighta den, Va? Det, det gör inget. Åh, oh, nej! Åh, shit! Jag orkar inte alltså. Du ser, du ser det Leif, jag är björntämjare. Jävla djurmisshandel. Han, är- han, han, så- han är så jävla bra med björnen alltså, så att han bussar björnen på dig Leif. <laughs> Ja, jag märkte det. Här dödade jag och Jeppe eh, tre stycken och sen dog han. Jaha. Nu, nu kör vi på björntävlingen här igen. Åh, gick nej. på dig. Och nu är det riktigt. Oh, what? What? Vad i <laughs> Vad är det? Släpp på mig. Jag kör Nej. inte... Jag kör Okej, inte... vänta, vänta. Varför Jag ska fixa min Alltså, jag lyssna här istället då. Aha, Okej. ja, ja. Alltså jag trodde det skulle vara sniperdueller liksom. Det var det jag förväntade mig. Därför ja, men ni ser mig nu, nu bort det här. Ja. Äh, ja. Jag, jag skjuter en crossbow när han landar. Är ni redo? Vänta, vänta, nej. Det var inte jag. Då. Det där var inte han. <laughs> det där var jag. <laughs> Okej, okay, jag är redo. Är du också redo eller? Ja. Sitter du i bilen? Ja. ja. Men var det där vi? Ja. ja. Okej, okay, då det kör jag. Huggen som skit. fan, vem är, vänta. Vem skjuter explosives? Jag! Men vad fan! Du får ju ha vad du vill. Tre. Du får ju ha vad du vill alltså. Jag ser den. Alltså. Det går åt helvete alltså. Pika bakom. Träffar! Oh! <laughs> jag tänker oh fan att jag förlorar alltså. Jag ska ta med mig gas. <laughs> Nej, det här är ett skämt. Det är lika bra som ett bandage, eller? Det är ditt eget fel. Oh, shit. Åh oh, nej, jag behöver ladda. Shit, detta är fan intense alltså. Man vill ju fan inte dö i det här alltså. bra. Fan så, alltså, för fan vad du blev knullad alltså! <laughs> Nej, alltså jag hade ingen chans. Jag måste se honom, tror jag. Vem? Vem? Jag tog den bort så. Fan, jag trodde du skulle pika vänster alltså. Nice shot. Oh! Deras fittunge alltså. Fy fan vad jag klippte dig! Oh my god! <laughs> alltså är Deras TS, efter det så har det stått Norge TS. Då tror jag att Harvald är väl ett norskt namn. jag tror fan det. Jag tror seriöst ärligt det. Så googla på Facebook. Googla på Facebook? <laughs> Någon, Simon Karlsson. Alltså, Vadå googla på Facebook? Simon Karlsson. Det my lugn! Alltså Joel är inte runt av bilen, vi kommer flippa över igen. Det var Var är Leif då? Behöver vi förlora 30... Ni är döda! Ni är alla döda. Bra jobbat. Va? Nej. What the fuck? What? Hur i helvete lever ni just nu? Ja, jag har 20 år. Nej. <laughs> Wait, you know what, Lisa? What? Nej, vem är det som flashbangs? Nej, sluta! Nej, vad är det här? Nej, Nej, okej, döda mig inte bror. Nej! Nej vad gör ni hela tiden? Alltså alla mot mig, vad är det? Fan Fabbe knullar dig. Alltså det här är bullshit. Detta är fan skitläskigt. Yes! Nej. What? Åh oh, nej vad fan är det? Jag fick typ hundra pilar emot mig. Jävlar vad jag headshotade dig. Ja. Bra, han är en liten pussy där bak. Rugga, rugga, rugga, rugga. Bror, bror. Oh, ah, yes. Båda prickar mig. Ah. Ja, det guggar. Guggar, gugg. Man borde kunna, borde kunna spectata eller något sånt. Report last step alltså. ja, men. Alltså vadå flashbangs? Jag driver. Jag blev flashad två gånger. Och tog jag damage av Nej! Nej! Alltså fan, what the fuck? yes, jag vann! Seriös! Jag knullat två av er tror jag. Alltså för fan, vad, vad fan var det för du, du hoppade typ bakåt? Vad jag, fan var det? Jag, jag, ja men det, det, är mitt, det är min pro tactic. Men alltså du, alltså du... Jag vet, alltså, jag vet, jag vet. Va? Alltså Leif, du dog inte. Jag prickade tre gånger med pil alltså. Ja, jag, jag, jag, jag prickade honom två gånger! Jag har fem pilar typ jag hade fyra i mig. Oh my fucking alltså, god.